haciendo el Playboy este, vamos a ver. ¡Ey! Hermano, ¿qué lo que? Oye, ¿Tú te acuerdas de la fiesta esa que habíamos hablado? Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Te acuerdas de la mujer esa? Las mujeres, sí, tú sabes, la mujer esa, la rubia esa que te gustaba y toda esa vaina. Nos tenemos que dar una borrachera de verdad. Tú te la vas a llevar para tu casa, yo me llevo la otra para mi casa. Bueno, yo me llevo tres, tú te llevas cuatro, como el otro día. <laughs> bueno, tío, ya, <laughs> si eso, si eso vamos hablando, ¿eh? Hermano. <laughs> Oiga. Laisse-moi faire